ezalaki hôpital eza lisusu hôpital te clinique mbi nazali kokende ochange nga nzela ochange nga esudiraise mosusu nayokaka kaka na sango nzambe nayokaka kaka na sango sheri nayokaka kaka na sango motema eziki motema epengi moto sheri Chat! Chat! Chérie à moi! Au revoir, papa Abba Nanga! Le beau Nangaï! Eleka Nanga! Mobali Nangaï! Nasepela ya soko kobelanga mobali Nanga! Thank you. bopanzana bino deja bopanzana noki te bakoya kokangama bopanzana noki te bakoya kokangama Tokabwana nde sikoyo. Molimo ezalaki esika moko na nzoto. Otalaka ndenge otiki ngai. Nano okeyi te. Nalembi yo te. Bon, toyoka. Bila suka yango nasombeli yo. Ochange ngai vi. Bandeko. Ah, Jésus. Mon amour. Bobe okoto oyo wati waelaki. Tokomi na tango yango. oyo biso banso toyebaka ete touta na mabele mpe tokozonga na mabele ezali mpasi ma ezali bongo nzambe moto asala yango esengeli tondima na yango tokopesa parole na famille tobandi na Maman soki aza ya liloba koloba akoki koloba. Chat na 2017 ezalaki moma ya bato me nzambe alobi bato motu basalaki yo te eza ye nakumisika ya nzambe mpo moma oyo Eza ya nzambe nayebi eke toutaki na mabele tozonga na mabele me kokabwana eza mpasi obongwanaki nakutaki yo jofeli nabundi okomi frère felix obongwanaki revelation olobaki na ngai nabosana ome nabosana yesu te mokolo ya suka tokutana atanke frère et sœur Yango na pamboli Yesu wana ata nazolela bolingo ya Nzambe ekolongwa kati na bomoi na ngai mpo ete ngai nakelaki yo te Yesu moto akelaki yo azwi yo kimia na Nkolo Yesu Masiya ekende na yo ngai mpe na bana yo moko olobaki soki moto akufi moto akosa yo te okomona ye lisusu te nguya moko te puissance moko te bobangi te emotion te oyo eko manifeste na bomoi na ngai mpe bana oyo na nkombo na yesu amen obengai nga servante de dieu yo oyebi bitumba tolingi mpo na nzambe membre ya famille bien toyoka bana allez courage Du hattest vor drei Jahren zu mir gesagt, dass ich so um Mama kümmern soll, wenn du nicht da bist. Und das, das werde ich auch tun. Das war dein letzter Versprechen. Du warst ein super Vater. Ja, super Vater. Und für mich warst du ein super Lehrer. Sehr super Lehrer, damit ich ein großartiger Mann werde. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir Gott gezeigt hast. Dass du mir Geschwister geschenkt hast dass mir so eine großartige Frau wie meine Mutter geschenkt hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Je suis pas au téléphone. me rappelle très bien de vous, notre dernière conversation, papa. Pardonne-moi que je n'ai pas été là pour toi. Pardonne-moi. Je prie vraiment que Dieu te montre mon amour pour toi parce que c'est vraiment vrai. nani susu akoloba mpo na famille Ah, mwana mama borango ya kende wawa nkane kami wawa motomolo yaya okende malamu nayaka keni mpona yaya ah mwana mama okay, pasta pasta tokabolaka na nani partage pasta na pasteur mpo aclotire na nkombo ya bana arene nyonso jofeli biso bana arn bandeko na yo tosuete yo voyage malamu bisika tokendeke oyo ya biso au revoir yango oyo tobengi pasteur asala prière epuis toclotire s'il vous plaît soki topanzani to awa motu moko te akende na ndako parce que bayebisi biso ke ordung amt azosurveille biso alo toluka te likama mosusu eyela mama parce que eza na 10 000 euro ya amande alors soki wana susu esalemi eza mawa trop donc so tokabani awa topanzani oyo apesi nanu cotisation te na biso bana arn kaye eza epai ya mama pilcherie tolakisa bolingo na biso merci topesi parole na pasteur Koya nazali kondima bakozala na pasi mawa baengebeni bakoyamba ye nalingi esika ozali na nga mpe lokola toloba na nzambe merci parce que akokisi liloba na ye comme la bible nous dit que moto autaki na putulu mpe moto akozonga putulu Esika ozali ndeko loba na Nzambe merci lolenga apesaki biso ndeko na biso Felix Nzambe asalelaki ye pesaki ye libota pesaki ye mwasi bana tozo vivre na bango awa batikali ke vie na ye eza témoignage oyo touti koloba na eh, sikoyo na kati ya chapelle to reconnaître ke pamba te yo nde kolo na ye parce que olingaki ye avant meme azala na libumu ya mama mpe olakisi bolingo na yo kati na bomoi na ye osalelaki ye ya mingi yawe toyei koloba no kaka merci na miko makambo nyonso osali na bomoi ya ndeko na biso gloire ezongela yo éternel Au nom de Jesus toye ko declarer liboso awa ba ndeko nionso koloba ete selon maloba no lobaki na biso ete moto awutaki na putulu pe moto akozonga putulu yango na ye koloba ete na liboso na biso nionso ete Nzambe akokisi liloba na ye ete ndeko na biso azongi putulu etoki kosala nterema na ye na kombo na Yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi ya ndeko na biso Felix, ndenge mpe aza mobikisi na oyo ya yo na oyo ya ngai. Tokundi ndeko na biso na nkombo na Yesu, amen. Amen. Tobete Yesu maboko. namaki live mpo na oyo yango nayemba mba natie mpo bato ya kisasa basengaki bazwa nyonso done eza baolanda mbala moko kuna na mapa na yo